oito, Nós, nós, tak mi dzisiaj z bluźniercami, jak sobieski z tańcami. Tak mi dzisiaj z bluźniercami, jak sobieski z mańcami. Tak my dzisiaj z bluźniercami. Wy wiecie o tym, że te wartości, które teraz Ale my teraz chcemy posłuchać Pani, bo po to przyszliśmy, a manifestujcie sobie dzień. Zrobiła Pani, zrobiła Pani... Zrobiła Pani sobie sztukę artystyczną. Nie musi Pan tego zrobić. Proszę tak? wyjść i pozwolić nam to odebrać. No teraz nie jest, nie jest Pan Nie jest co Pan ma do powiedzenia. Nie podoba się to nic wyjście. To proszę stąd wyjść. To Pan nas obraża. Proszę stąd wyjść. Europejczycy giną. Dobrze, Europejczycy idź stąd. Jak Sobieski z Osmańcami, tak my dzisiaj z Niemcami. mikrofon. Tak, e, rozpoczynamy też spotkanie to, żeby o tej wystawie porozmawiać. Zbluź Niemcami, zanuwalce, zbluź Niemcami, zanuwalce, zbluź Niemcami intelektualne fizjonomie, raczej takie... Nie nie Widzicie teraz na Tarnowie, tam sobie użyje. Od lewactwa nie zapuszczę się do pasła, Tanów wolno. Niech pan powie, proszę dać mikrofon, co jest bluźnierczego? Powiedz swoim Ja! Słuszkiem świętokradztwa, Tarnów wolnych, Tarnów wolnych,